Comment être sûr de passer une bonne journée Bonjour à tous, je suis Asseline je suis coach en développement personnel. J'aide mes clients à réaliser chaque mois leurs objectifs, que ce soit des objectifs financiers, professionnels ou personnels. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais ta journée est conditionnée par ta matinée et plus particulièrement les 90 premières minutes à partir du moment où tu te lèves de ton lit. Donc si pendant les 90 premières minutes de ta journée, cela ne se passe pas très bien, tu risques de passer une mauvaise journée. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 clés essentielles, 4 clés que je donne à mes clients pour qu'ils puissent passer une bonne journée en réussissant ces 90 premières minutes. C'est parti et réussir ces fameuses 90 premières minutes, c'est en se levant le matin de faire des choses uniquement que l'on aime réellement. Ça peut être par exemple passer un bon petit déjeuner, tu peux passer en famille, passer euh, du temps avec euh, ton compagnon ou ta compagne. En tout cas, ça va être vraiment de, de se faire plaisir dès le matin, de toujours faire des choses que l'on aime réellement. La deuxième clé très importante, c'est de se couper absolument de toutes les technologies ambiantes. La première des choses que font le matin, la plupart des gens, c'est de regarder leur téléphone, leur smartphone, et de regarder surtout les mails. Sauf que généralement, c'est des mails personnels déjà, c'est souvent des spams, souvent de la publicité, donc ça ne sert pas à grand chose. Et pour les mails professionnels, il faut vraiment se dire que ça peut attendre. Ça ne changera rien pour tel ou tel client que euh, tu envoies le mail à 7h et pas à 9h. Il faut vraiment se couper des technologies parce que ça met tout de suite dans le monde réel et euh, un monde assez violent, dans une ambiance qui n'est pas bonne, une ambiance négative, un peu stressante même. Je conseille également à tous mes clients de se couper de la télévision ou de la radio. Souvent, il y a des annonces qui sont pas bonnes. Euh, on va entendre des nouvelles négatives et ça aussi, ça conditionne l'état d'esprit votre cerveau dans un mode très négatif. À force d'entendre du négatif, vous-même, vous devenez négatif. Or, évidemment, à la radio ou à la télévision, aux infos, on vous dira jamais que oui, il y a eu peut-être 40 décès aujourd'hui, mais il y a eu aussi 40 naissances. La troisième clé que je peux vous donner, ça va être de vous mettre dans une énergie positive. Alors comment faire Ça va être très simple. Visualiser. Visualisez énormément votre journée qui va se passer. Si vous avez des gros événements, si vous avez des présentations professionnelles ou même euh, un travail à réaliser, visualisez-vous en train de le faire et en train de réussir et sentez toutes ces émotions positives. Sentez le moment où, yes, vous avez cette victoire, vous avez réalisé, ah, vous avez réalisé telle ou telle chose dans votre vie. Visualiser, c'est la chose la plus importante pour vous, pour vous amener à atteindre votre but. Si vous visualisez dès le départ tous les événements de votre vie que vous voulez réaliser, naturellement, vous allez être dans une émotion qui va vous amener à réellement être et réaliser vos objectifs. Le quatrième point que je peux te donner, ça va être le soir avant de te coucher, de te remémorer tous les éléments, tous les événements positifs qui se sont passés dans ta journée et réellement de remercier la vie, d'avoir de la gratitude. Quand tu as passé une journée, il y a forcément des événements que tu ne vois peut-être pas, mais c'est important de commencer à les voir, qui sont positifs. Ça peut être même des petites choses euh, d'avoir pris une bonne douche, d'arriver euh, euh, au, chaud le soir, chez soi. Voilà, ça va être toutes ces petites choses que les gens ne remarquent plus parce que ça paraît tellement naturel, tellement d'habitude. Or, il faut vraiment les remarquer et dire merci la vie. Parce que si vous n'arrivez pas à apprécier les petites choses que vous avez, vous n'arriverez pas à apprécier les plus grandes choses. Voilà, c'était les quatre clés pour passer une bonne journée. Je vous invite pour plus de conseils à vous abonner juste en dessous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt, passez une bonne journée. Bye bye